ne yapıyor ya? Yolun ağzına sıçıyor. Suyu bol bulmuşlar. Adama bak ya. Tövbe estağfurullah. Sırıskam etti beni. Allah'ım ya belediyeye bak. Sırıskam oldum. Yağmur yağıyor. Çim suluyorlar. Çok güzel. Güzel icat. Buraları da sulamışlar. Bu da duvarda çim modası. Ya çok ilginç ya. Yakında millet evlerin duvarlarına da böyle çim yapar.